אחים יקרים ואהובים, אני מבקש מכם, בכל לשון של בקשה. למה השם הביא קורונה? כמה סיבות יש לזה. אבל אחת מהסיבות שאנחנו לא מכבדים אחד את השני. ובטח ובטח לא, לא מספיק מכבדים גבר את אשתו ואישה את בעלה. אנחנו לא מספיק מכבדים אחד את השני, וזה אחת הבעיות שיש לנו בדור הזה. ודווקא בתקופה הזו אנחנו צריכים להראות לקדוש ברוך הוא. להראות לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, בבקשה ממך סלח לי. חטאתי, אביתי, פשעתי, אני עכשיו אכבד את אשתי יותר מתמיד. אני אתנהג עליה בכבוד, אני אעריך אותה. אישה תכבד את בעלה, לי ביקורת. אז קודם כל הנקודה הזו של ביקורת. בשום פנים ואופן אסור לבקר לא גבר את אשתו ולא אישה את בעלה בתקופה הזו, מסיבה פשוטה. ביקורת מרחיקה את השכינה מהבית. ביקורת גורמת לצד השני להרגיש פגוע, להרגיש מבוזה, להרגיש פחות טוב, ומה שהוא עושה, בכדי, כשהוא מרגיש ככה, הוא מחזיר בחזרה. אדרבה ואדרבה, דווקא בתקופה הזו אנחנו צריכים להחמיא אחד לשני. בתקופה הזו אנחנו צריכים לתפוס את הצד השני ולהרים אותו ולעודד אותו. לפעמים האישה בפניקה, האישה בלחץ, הגבר שבבית יבוא, יעודד אותה, יגיד לה, אשתי היקרה, אני איתך, אל תפחדי, גם אם נהיה בבידוד, אני אהיה איתך ביחד. גם אם נהיה בגן עדן, אני אהיה איתך ביחד. בגיהנום אני לא רוצה להיות איתך ביחד, אבל בשאר המקומות אני איתך ביחד. מה את מפחדת? אין לך מה לפחד. כשאדם עושה את זה בצורה כזאת, ישתבח שמו לעד, כשאדם עושה את זה בצורה יפה, אז הוא מרגיע את אשתו, הוא מרגיע את הילדים, בואו נרקוד ביחד. אני אומר לבנות שלי, שם מוזיקה, הקטנה שלי, אני רוקד איתה ביחד. אה, לא משנה איזה שירים שיש, אה, אה, איזה שירים ש, ש, שמשמחים אותם, עושה להם שמח בבית. וברוך השם, אני שואל את הילדות שלה, אתן מפחדות? אומרות לי לא. ברוך השם, הצלחתי שבבית שלי לא מפחדים. כל אחד צריך להשרות בבית שלו אהבה. ותדעו לכם, גם גבר לאישה, האישה לפעמים קצת יותר חרדתית מהגבר, כי הקדוש ברוך הוא נתן לה בינה יתרה, והיא נכנסת לפחדים, היא עושה אפצ'י, אה, אני לא נושמת, אני נחנקת. מה את נחנקת? עשה לה פוף, את הכל בסדר. הפאניקה מכניסה אותם ללחץ, ואז היא מתחילה לא לנשום, היא אומרת, יש לי קורונה. יש לי קורונה, עכשיו כל העולם בלחץ, יש לה קורונה, זה השתבח שמו לעד. אישה בקורונה זה, מי יטפל בבית? זה, אכלנו אותה, בגדול אכלנו אותה, מה שנקרא. גבר ייכנס לבידוד, מי ישים לב אליו בכלל? אבל האישה נכנסת לבידוד, וואי, וואי, וואי, וואי. מה נעשה עכשיו אנחנו בבית שלנו? ההצלה של החיים שלנו זה... ההצלה של החיים שלנו, שברוך השם שהקורונה לא מגיעה אלינו. צריך להתפלל על זה הרבה. אבל, אבל, בית שיש בו שלום, וזה הסגולה לפרנסה. מי שרוצה פרנסה בשפע, בית שיש בו שלום, לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל יותר מהשלום, שנאמר, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. כלומר, במילים פשוטות, הקדוש ברוך הוא השתבח והתעלה שמו לעד, שומר על בני אדם, נותן להם את הפרנסה שלהם בזכות השלום שיש ביניהם בבית. ויתור, כל המעביר על מידותיו, מעבירים לו כל פשעיו. מי שמוותר, מוותרים לו מן השמיים. זו התקופה של בן אדם שיודע לוותר, להעביר, לא לכעוס, לא, לא, לא, לא להקפיד. גם אם אשתך עשתה טעות, חזרה עכשיו מקניות, השתבח שם מול העד, פתחה לך שמה, קרעה אותך, יופי יופי, השתבח שם מול העד, אתה יושב, מוותר, לא כועס, לא, לא, לא לא עושה בלאגן, שותק, מבליג, והקדוש ברוך הוא השתבח מול העד יבליג לך. מי שרוצה שהקדוש ברוך הוא יסלח לו על העוונות, כל המעביר על מידותיו, מעבירים לו כל פשעיו. כל מי שמרחם על הבריות, מרחמים עליו מן השמיים. הילדים עושים שטויות קצת. שיהיו בריאים הילדים, מסכנים, משתגעים בבית. קופצים, רצים, או, איזה בלאגן. תהיה רחמן, ממי. תהיה, תהיה עדין. לא בכעס. אל תצעק, אל תכעס, תהיה ותרן, תהיה דרוויש, אחי. תהיה דרוויש, מי שיהיה דרוויש, הכוונה היא מי שיוותר, הקדוש ברוך הוא יוותר לו מן השמיים. חשוב מאוד עכשיו לשמור על דרך ארץ בין אדם לחברו.